ಹಿಂಗೆ ಹಿಂಗೆ ಮಾಡ್ತೀರಲ್ಲ ಸುಮ್ಮನೆ ಮಾಡಿ ಸರಿನಾ ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಆಗಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಮೇಲೆ ಕೆಳಗೆ ಮೇಲೆ ಅಷ್ಟೇ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಗುಡ್ ಇನ್ನೊಂದು ಕಾಲು ಅದೇ ತರ But there's all ハハハハ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ನೋಡಿ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ನೋಡಿ ಆ ಇದು ಇಲ್ಲಿಂದ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಓಕೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಆ ಎಲ್ಲಿಂದ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಇದೆ ಓಕೆ ಹೋಗಿ ಹೊಟ್ಟೆಲಿಂದ ತೆಗೆದು ಆಚೆ ಓಕೆ ಒನ್ ಟೂ ತ್ರೀ ತಗೊಳ್ಳಿ start 好 <laughs> third egg more cells okay ready the permanent okay ready one two three ah ಅವ್ರನ್ನ ಡಿಸ್ಟರ್ಬ್ ಮಾಡಬೇಡಿ ಓಕೆ ಬ್ರೆತ್ ತಗೊಳ್ಳಿ ಆ Amen. ಹೌದು ಮೇಡಮ್ ಸಭ್ಯದಾಗುತ್ತೆ ಬಾಡಿ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಹೆಂಗಿರುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ ಸೊ ನಾವು ಈ ಸೌಂಡ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಆ ಬಾಡಿ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ಗೂ ನಾವು ಅದನ್ನ ತರಬೇಕು ನಾವು ಏನು ಇಮ್ಯಾಜಿನ್ ಮಾಡೋಣ ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ಹಾವು ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ ಹಾವುಗಿಂತ ಹುಲಿ ತುಂಬ ನೀವು ಏನು ಮಾಡ್ತೀರಾ ಇರ್ತೀರಲ್ಲ ಅಲ್ವಾ ಈ ಹುಲಿ ನೋಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಸಿಕ್ಕಿರ್ಸಿಗೆ ಕೆಲವರು ಹಿಂದೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಕೆಲವರು ಮುಂದೆ ಬರ್ತಾರೆ ಕೆಲವರು ನಿಮ್ಮ ಕಾಲು ನಿಮ್ಮ ಬಾಡಿ ಬಾಡಿ ಒಳಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಸರಿನಾ ಆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ತರೋಣ ಓಕೆ ಹುಲಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಲ್ಮುಲಿ ಫಾರೆಸ್ಟ್ ನಲ್ಲಿ ಇದ್ದೀನಿ ತುಂಬಾ ಟೈಟ್ ಆಗಿದೆ ನೀವು ನೀವು ಒಬ್ಬಳೇ ನಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀರ ಯಾರು ಇಲ್ಲ ಆ ಹುಲಿನ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಆ ಹುಲಿ ನಿಮ್ಮನ್ನ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರ ನೀವು ಯಾರನ್ನ ಕರಿಬೇಕು ಅವಾಗ ಅಲ್ವಾ ಓಕೆ ರೆಡಿನಾ ಯಾರು ಇಲ್ಲ ಈಗ ನಿಮ್ಮ ಅಕ್ಕಪಕ್ಕ ಯಾರು ಇಲ್ಲ ಓಕೆ ಆ feeling three oh! Side side ಕಾಣೋದಿಲ್ಲ ನೀವು <laughs> ಏನು ಒಂದು ಮೂಮೆಂಟೇ ಇಲ್ಲ ನೀವು ಕಾಲು ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕಲ್ಲ ರಿಲ್ಯಾಕ್ಸ್ ಹುಲಿ ಬಂದಿದೆ ಅಂತ ಅವ್ರು ಆ ಅಂತ ಮಾಡ್ತಾರೆ ನೀವು ಅವ್ರನ್ನ ನೋಡ್ಬಿಟ್ಟು ಅಂತ ನೋಡಿ ಔಟ್ಸೈಡ್ ಗ್ರೂಪ್ ನೀವು ಸುಮ್ಮನೆ ಅವ್ರ ಆದ್ಮೇಲೆ ನೀವು ಒನ್ ಟೂ ತ್ರೀ Wow. ಇನ್ನೊಂದು ಸತಿ ಓಕೆ ಈಗ inside circle one two three Yeah. ಕೆಳಗೆ ಹಿಂಗೆ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳಿ ಹಿಂಗೆ ಹಿಂಗೆ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳಿ ರೈತರ